Essa foi uma das coisas mais legais que eu fiz no Sri Lanka. Todo mundo super ansioso, de jeep, choveu, parou de chover, voltou a chover de novo. Uh, yeah. No fim tudo deu super certo, todo mundo tirou mil fotos, fez mil vídeos. Vocês vão acompanhar agora. She's laughing because I'm filming and talking to the camera. A gente está aqui no Caldula National Park procurando elefantes. Achamos os elefantes, pelo menos um, tá ali. <laughs> Is it a baby or not baby? This guy must be around 20, 30 years. 25 years? What? 20 years. She is a baby or not? Elephants live around 70 years. Oh, they live uh, around 70, yeah. 70 years. It's uh, like early 20s elephant. Yeah, Just you having fun, drinking, yeah, stupid stuff. Ooh. Depois de hora aqui vendo os elefantes, eles não estão felizes com a nossa visita. Eu expulsando todo mundo, andando na direção dos carros para a gente sair daqui o mais rápido possível. Os elefantes já atacaram dois carros, bom, atacaram, correram para cima dos carros e aí ó, o carro teve que andar na mesma hora, foi muito engraçado. Esse foi mais um vídeo da minha viagem para o Sri Lanka. Para ver o anterior, aqui e vai aparecer aqui, você pode acompanhar tudo. E para não perder os próximos, se inscreve no canal, dá um like aí embaixo. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos.